ティクソソティクソソティクソーソティクソーワンレッツゲロ弾けるイエーイ素直にグーだからちょいと重いのはブー That's alright それでも時代を極めるそうさ僕らはスーパーボー We are cool 嫌なことあってもどっかでカッコつけるやるだけやるけどいいでしょ夢だけ持たっていいでしょ You are my soul 僕らはいつも探してるでっかい愛とか希望探してる Everyday, everybody まだまだ世界は終わらない今から始めてみればいいじゃない Let's get on, let's get on, yeah Step by step my soul so いつもすぐそばにある譲 激しい嵐両手に受け止め勇気を出して今飛び立とう天を飛び交う無敵の雲は f ァイアウェイ i n s e までまだまだ世界は終わらない今から始めてみればいいじゃない Let's get on, let's get on, yeah You are my soul, soul いつもすぐそばにある譲れないよ誰も邪魔できない体中 風を集めて巻き起こせ嵐嵐